Всем привет! Сегодня я покажу вам несколько упражнений, а ниже разминка. Все мы знаем, как круто ездить на хилтое. Позвольте взорвать ваш шаблон. Сегодня мы будем ездить на хил-хил, хилтое и той-той монолайн. Начнем с хилтоя. Он самый простой. Как обычно, занимаем слаломную стойку. Руки перед собой, согнутые локти разводим в стороны. Спина прямая. На небольшой скорости проезжаем монолайн на конусах. После этого пытаемся развернуться и проехать обратно. То же самое выполняем на Той-Той и Хилл-Хилл. Чтобы усложнить упражнение, меняем ведущую ногу. Для тех, кто совсем хорошо катается, попробуем все это спиной вперед. Эти упражнения помогут в подготовке ног к одноколесным элементам и улучшат ваш контроль. На сегодня все. Не забывайте подписываться и оценить видео.